mensaje al corazón es la palabra de Dios, es instrucción directa para su vida. Es por eso que lo invitamos a escuchar con toda atención este mensaje de poder, ungido por Dios, porque Dios tiene la respuesta y hay un milagro para su vida. Con ustedes, un mensaje al corazón. Gracias Espíritu Santo Dios. Gracias Padre por tu gran amor, tu misericordia, tu bondad. Por permitirnos estar en este lugar, por poderte adorar, alabarte, glorificarte Señor. En el maravilloso nombre de Jesucristo te agradecemos cada uno de nosotros Señor. Por, ser escogido, elegido, llamado Señor, aceptado por tu gran amor por aquella muerte en la cruz del Calvario, Señor, por hasta la última gota de tu sangre derramada en el madero, Padre, en lo cual nos quitaste toda maldición, todo pecado, Padre. Cargaste sobre ti todo lo que a nosotros nos correspondía. Gracias Señor Jesucristo, gracias Dios mío, en el maravilloso nombre de Jesús. Para tu gloria anulo y cierro, Padre, para tu gloria, en el nombre de Jesucristo, todo oído, Padre eterno, en el que quiere escuchar, que lleva la duda, Padre, en el nombre de Jesucristo, todo odio, toda ira, en el nombre de Jesús de Nazaret, malos pensamientos, en el nombre de Jesucristo, lo he hecho fuera por tu palabra, en el maravilloso nombre de Jesucristo, para tu gloria. Todo demonio inmundo para tu gloria sale de la vida ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret todo problema en el hogar, en la familia, todo trabajo en el negocio, en la familia, por el estudio, por los estudios, por la facu, Señor, y por las escuelas. Tú estás bendiciendo, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro todo, tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestro refugio. Estamos escondidos con Cristo en Dios para tu gloria. Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a Destapa los oídos pesados. Abre los corazones. Transforma la vida. Transforma los corazones, Padre. Almas sensibles. Hombres y mujeres nuevos. Créalo esta noche. Este 2 de junio. Para tu gloria, Padre. Declaramos este mes de amor y de bendición para tu gloria. gente que necesita de Dios. Eh. Y está al llegar. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Capítulo 15 del libro de Colosense, perdón, capítulo 1, versículo 15. Ahora sí. Colosense Está después de 1 Corintios, 2 de Corintios, de Filipenses. ¿Sigo? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visible e invisible. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que se ven y las que no se ven también. Qué tremenda palabra para esta noche, así como tener una campaña maravillosa. Gloria a Dios. Cristo viene ya. Así como la, visibles visible y las invisibles, sean trono, sean dominio, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Gloria a Dios, apláudalo. Él nos hizo a nosotros para Él. Este cosa. Eh. Fuimos hechos por Dios nosotros también. Algunos no se ven en la iglesia muy pronto, pero son hechos por Dios. Hace poco le dije, ¿cómo se llama este coso? ¿Cómo coso? Este coso también fue hecho por Dios. Sigo. Voy a, va a ser mucha lectura esta noche. Ya lo dije, todo fue creado por medio de Él y... y... Gloria a Dios. Algunos se quedan con lo que es de Dios. Se quedan las 24 horas para ellos. Bueno, no, no estoy desafiando al hígado. A ver si se anima a patearme ahora que lo estoy esperando. Sigo. Versículo 17. Y Él es ante todas las cosas. Y todas las cosas. Perdónenme ustedes, pero es que no lo he repasado antes. Y todas las cosas en, en Él subsisten. ¿Dónde están las cosas? ¿Por qué hay que pedirle a Él? No hay otra forma. No es el dinero que gano en la fábrica, como Dios no me da el trabajo en ese lugar, ganan un montón. Si Dios me bendiciera entrando en ese lugar, ¿sabe la plata? No, yo te doy bendiciones, dice Dios. Yo te multiplico las cosas para la gloria mía, dice Dios. Todas las cosas son mías, hijito. Este hermanito dice, los años que tengo, los años que tengo. Y jamás me imaginé tener lo que tengo, ver lo que veo hoy. Jamás dice, de que empecé a confiar en Dios. Y, es como usted dice, nunca gané en la ruleta. Nunca gané en un casino. Y era jugador de los viejos y no tenía ni calzoncillo. Pero de que conoció a Cristo y empezó a confiar en Cristo, Dice, es increíble, siervo, es increíble. Es algo increíble lo que me pasa. Es que Dios hace esas cosas que son creíbles, pero de tantos años que tienen que le van mal, después pasan a ser hombres que dicen, qué increíble. No, no, no, para Dios todo es creíble. Dice, hace unos días hablábamos de Saraí, ¿se acuerda? Que empezó a llamarse Sara, porque le decían Saraí, ¿para cuándo el bebé? Saraí, ¿para cuándo el bebé? Entonces, como tuvo el bebé, a los 99 años tuvo el bebé. Y se jorobó Andrés. Y él es ante todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Versículo 18. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Pero quiero leerle aquí qué es la iglesia de Cristo, porque meramente todos quieren ser religiosos, pero lo más bello que hay es el Hijo de Dios. El religioso termina siendo burlado, siendo estafado, siendo... ¿Cuál es la verdadera religión? Está el fundamento está el verdadero fundamento. Nadie puede añadir más nada ni quitar más nada. Pero cuando Dios me levantó a mí para arriba de un patadón, Dios me dijo que lleve la palabra de Dios tal cual es. Y que yo no me haga el super pastor ni el super apóstol, que yo no soy nada. Que toda la gloria es para Él. Eh, a Él sea toda la gloria. A Él sea toda la gloria. La honra, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Un estilo de vida no es una religión. Un estilo de vida es un hijo de Cristo Jesús. Es un estilo de vida. Hola hermano, ¿cómo te va, querido? Bien, bien. Dios te bendiga. Dios te bendiga también. Es un estilo de vida. Señor, bendice los huevitos fritos que estoy comiendo, Señor. Es un estilo de vida. Mi amorcito, ya está la comida. Ahí voy, mi cielo. Bueno, mi sol. Eso es un estilo de vida. Una religión no puede tener un estilo de vida porque se le pinche el globo en cualquier momento. Aquí tenemos un mensaje maravilloso que acabo de de, descubrirlo con ustedes. siendo cabeza Él y nosotros el cuerpo. La iglesia el cuerpo, no la religión. ¿Lo entiende? No hay ningún ofendido. Haga la trucha así si está ofendido. Yo me sabía ofender cuando me hablaban así. El estilo de, de, vida de un verdadero hijo de Dios es un hombre lleno de fe, lleno de amor, lleno de esperanza. ¿Se acuerdan que cantamos el otro día? Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Le predico a Cristo, muerto y sepultado y resucitado para la gloria de Dios. Le predico al Salvador del mundo. Le predico al Espíritu Santo de Dios que lo reciba. Que sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Esa es la gran diferencia. No me predico yo, soy el ejemplo, yo soy el modelo a seguir. Yo no le predico a Cristo, este Cristo que vino a esta tierra a morir para que nosotros seamos salvos hoy para la gloria de Dios. Bien, vamos a seguir con la palabra de Dios. Todo tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Y algunos la quieren cambiar porque no les gusta, porque les peguen la nariz pero está escrito en la palabra de Dios, el que quite un tilde o una coma. Ay, Dios santo. Entonces dice, y él, versículo 18 de Colosenses capítulo 1, y él es la cabeza del cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia, dice. Léalo en su Biblia. Ahí dice, es la iglesia. ¿Cuál iglesia? ¿Cuál iglesia? ¿Cuál iglesia? Usted es el cuerpo, nosotros formamos el cuerpo. Cristo viene a buscarnos en una nube de gloria. Primero los que murieron en Cristo y luego nosotros los que hemos quedado seremos levantados con poder. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Óigame, no es que yo esté atrás de los errores de una religión. No es que yo esté atrás de los errores de, la religión en la cual yo estuve muchos años. Ni que esté diciendo que dijo, no, pero hay gente pobrecita que está aquí y que los escuchen en cualquier parte del mundo y que tiene que saber. Nadie puede tocar la palabra de Dios por manticuada que sea. Por más ágiles que sean hoy el WhatsApp, el Tosca, el UNIN, el ISAT, el ISORBE, el Minadio, y toda esta porquería. El Facebook, el, que ¿qué más hay? Hay tantas cosas, bueno, le puedo nombrar para no marearlo. Bendito sea Dios. Sigo. Así que no sabían todo algunos sabían lo que estoy contando. Algunos sabían y los otros duermen en el tanque. Bueno y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio de los primogénitos de entre los muertos. Ahí venció. Cristo venció la muerte. Alabado sea Dios. Fue un éxito de Dios. Diablo inmundo, te ato en el nombre de Jesucristo. Mi Cristo es maravilloso. Mi Cristo te venció a vos y a la muerte retrocede en las tinieblas ante la presencia del Cristo glorificado. El que es en el principio el primogénito de entre los muertos, para que en todo tengan la preeminencia. Hay un propósito de la muerte de Cristo. No se dejó matar porque sí. No murió porque era débil. Al contrario, no utilizó su fuerza, con su mirada podía haber hecho explotar el mundo. ¿Cómo se llamaba el, gobernador que tenía en ese entonces? Pilato era. Él porque le decían los judíos, eh, política, dijo, ¿cuántos votos voy a perder aquí? ¿Cuántos votos voy a perder acá? Política hacía. Mas Cristo vino, dijo, yo no vine política, yo vine para salvar a todos los que en mi crean. Y Pilato le dijo, ¿tú eres el rey de los judíos? Tú lo dices. Dijo, ay, qué hermoso. Y cuando le dijo, ¿conoces la verdad? ¿Qué es la verdad? Oh, otra palabra más que quieren sacar de la Biblia. Y es imposible, Cristo es la verdad. Tú no eres nada, lo único que eres es mi amigo, me dijo. Ah, amigo de Dios. Pero para ser amigo de Dios tienen que pasarle varias cosas y usted seguir siendo amigo. ¿eh? Tiene que seguir siendo amigo. Sigo nomás. Y el que es cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio del primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia por cuanto agradó al Padre, le agradó al Padre, lo que yo le vengo diciendo, por cuanto agradó al Padre, que en él habite toda la plenitud, gloria a Dios, en Cristo está toda la plenitud para la gloria de Dios. Siento un amor tan grande que parece que me... Parece que me voy a desmayar. Y eso que no estamos en mayo, estamos en junio sería el colmo que me desmaye en junio y no me desmaye en mayo. Sigo. No sé hasta dónde voy a seguir porque esta palabra acabo de recibirla. Alabado sea Dios, me dice el Señor. No te canses, digo mi señora, eh, quiero paz nomás, por favor. Quiero paz nomás. Y leo, leo, leo, leo, cierro la Biblia y sigo buscando la paz. Y no la encuentro y quiero subir al auto para venir para acá y no la encuentro. Y me meto en mi oficina y no la encuentro. Y subo aquí arriba, ahí la encuentro. La paz está en Dios para la gloria de Dios. Siempre está. Siempre está. Gloria a Dios, gloria al Santo de Israel. Sigo, mire, otro poquito más. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así que está en la tierra como la que está en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. <laughs> <laughs> Para el diablo que dice que fue un fracaso. <laughs> diablo desgraciado. Pero digo, tan burro puede ser de no saber leer la palabra de Dios. De no saber por qué murió Cristo y que fue un éxito de Dios. Que al tercer día resucitó para la gloria y no lo vio uno, ni dos, ni diez. Más de 500 personas lo vieron. Impresionante. ¿Están asombrados? Diga sí o no, no diga amén. ¿Está, asombrado lo que estoy contando? Bien. No, porque aún Es lo mismo, siga. No es lo mismo. Son millones de personas en el mundo engañadas. Y Cristo dijo que nadie os engañe, que nadie os engañe. Eso dijo Cristo. Y sería yo muy porquería si no le estoy diciendo a usted esta verdad. Usted puede buscarlo por los medios, ya sabe cuáles. No, noticiosos, olvídese, nunca lo van a decir. Sigo. Cristo es Rey, Dios. Toda la gloria sea para Él. Yo siento su presencia, su amor. Así como lo que está en la tierra y lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz en la cruz del Calvario, en el Gólgota, en el lugar de la calavera, en ese lugar Cristo fue crucificado. Y tenía un, preso que estaba condenado a muerte de cruz. Maldición era la muerte de cruz. Y a la izquierda tenía otro preso y él estaba en el medio. Sabía. Tú que haces así porque yo no me... Y este que estaba por acá le decía, Cristo, sálvate a ti mismo, si eres Dios, sálvate, y le decía un montón de cosas. El otro le dijo, cállate, imbécil. Vos y yo estamos aquí porque merecemos, pero este es un justo, un hombre que no se halló nada malo en él. ¿Qué tal? Y ahí nomás le sacudió el pirigüeño este, le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando está ahí arriba acuérdate de mí. Jesús le dijo, esta misma noche estarás conmigo, esta misma noche, gloria a Dios. Eso es maravilloso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hace calor. Quiere decir que no tiene que pasar por el purgatorio. Se muere la persona y pasa a la presencia de Dios. Ah, me va a decir a mí si nosotros llevamos entiendo. Usted llevó el cuerpo. Lo que le está hablando a usted de aquí adentro es del alma, del espíritu, del corazón. La persona muere, el espíritu y el alma se va con Cristo Jesús. Y el cuerpito queda aquí y hay que llevarlo y ponerlo en el cementerio. Imagínense que la gente diga, no, yo quiero tener el patio en mi casa y ahí está lleno muerto muerto por todos lados. La gran... Voy a tener que escribir, y terminar de escribir ese libro, ¿se acuerdan que dije hace mucho el camino a la cruz? No pueden injuriar algo tan grande como lo que les estoy diciendo. La victoria para toda la humanidad del planeta Tierra para el perdón de pecados de toda la humanidad, de los pecadores más viles, recibirlo a través de la sangre del Cordero de Dios derramado en la cruz del Calvario. Que ellos digan que fue una derrota para Cristo. Una victoria que no tienen ni para pensar en qué momento, simplemente no saben interpretar la palabra de Dios o quieren confundir a toda la comunidad. ¿Usted sabe que quién lo salvó a usted? ¿Quién es su Salvador? Los que están en sus casas, ¿quién es su Salvador? Gloria a Dios, gloria a Dios, al Santo de Israel. Gloria al Santo. Gloria al Santo. Ya nos vamos, ya nos vamos. Y entonces dice el versículo 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santo y sin mancha, irreprensible delante de él, si en verdad permanecéis fundado y firme en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica de, en toda la creación que está debajo de los cielos, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro de Dios. Gloria a Dios. Aún si en verdad permanecéis, dice en la fe. Fundado y firme en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo de los cielos, del cual yo, Raúl, fui hecho ministro para llevarle la verdad de la palabra de Dios. Así escuchamos un mensaje al corazón. Miles de personas en Argentina y el mundo son bendecidas como usted. Lo invitamos a visitar nuestro sitio web www.unmensajealcorazon.com.ar. Nuestro mayor anhelo es que Dios bendiga su vida y si el Señor lo permite, será hasta una nueva oportunidad. Un mensaje al corazón.